大家好，汉语五二一，汉语我爱你。今天乌鲁木齐乌鲁木齐，那叫啥？囫囵吞枣，枣费尼克，囫囵吞枣。我大哎的那格拉大气费尼克才的过，那为那些用有一个医生。 向人介绍枣子的性能时说，枣子对人的脾脏有益，但是对牙齿有害。旁边有一个人听了以后就说：“我有一个好办法。当我们吃枣子的时候，不用牙齿嚼，一口吞下去。” 这样不就可以利用它的益处，而避免它的害处了吗？医生听了，说道：“吃枣子的时候不用牙齿嚼，一口吞下去，脾胃能受了吗？这样对脾脏能有益处吗？”以后人们就根据这个故事，把读书。 或理解事情，不加分析，笼统的接受下去的行为叫做囫囵吞枣。因此，当我们在做事情的时候，千万不能囫囵吞枣。爱德福兄，我那是一小木那个微酒，大卫可能不的必须玩一节，那那是个脑。日将巴斯八嘎，再见。